pisau pemotong daging ataupun cleaver. Model ini dinamakan Kuma King Destructor yang didesain oleh Wei San Tsai dan diperbuat oleh Wokta Fergie. Mari kita sama-sama buat unboxing dan kesan pertama atau first impression. Yang pertama, kita akan dapati satu biji uh, nylon ballistic nylon dengan uh, kydex backing untuk kita lilitkan bilah ini pada tali pinggang dan juga sepasang magforce uh, clip dengan skru-skrunya sekali. Okay, dalam paket ini kita juga akan dapati satu patch dengan sulaman yang berkualiti tinggi dengan uh, velcro backing dan juga satu biji spare cord lock. Inilah dia set yang komplit untuk Kuma King Destructor. Secara keseluruhannya, pembikinan uh, bilah pisau ini sangat bermutu dan berkualiti tinggi. Dengan handle material, gagangnya diperbuat daripada G10 dengan menggunakan mesin 3D right? uh, ah, dan sarung bilah ini diperbuat daripada kydex menggunakan sandwich style okay, kydex dengan ketebalan 0.08 eh, dan lock dan retentionnya sangat positif mudah ditarik dan mudah juga kita menyarungkan bilah itu balik pada sheath dia dan dengan tali getah itu bolehlah kita bawa bilah ini dengan berbagai-bagai cara. Besi yang digunakan uh, adalah SK85 daripada Jepun dengan HRC 56 ke 58 yep. Ya, dengan ketebalan uh, 5.8 mm dan pada hulu bilah kita lihat pada spine dia ada jimping dengan berbentuk seperti ombak ataupun uh, taji ayam <laughs> itu buat buka betul agaknya memanglah ya memang cantik juga design dia ya uh, grind yang digunakan adalah saber grind dengan mata convex uniknya tentang grind ini pada ujung bilah ini khas untuk buat cincangan dan pada belakangnya uh, khas untuk buat pemotongan daging dan tulang. Uh, ini adalah Halter Force uh, Holtoned Hatchet dan ini adalah My Parang Duku Candung. Uh, ini Tereba Shkrama dan akhirnya uh, ini uh, Nomad Cam Knife perbandingan dengan Kuma King Destructor. Ha, langsung daripada factory kita lihat betapa tajamnya bila pisau ini langsung kita boleh bawa pisau ini keluar untuk kita buat kerja-kerja kebun.